Мордатий герой, то ти подонок. Бачите, е, це замовлення, Яке оце такі герої. Замість, замість того, щоб їхати на Донбас, замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять бордаті по Верховній Раді і руки піднімають. Ти як такий герой, піди бєса поганяй. На Донбасі. Я кажу, бєса йди поганяй, і не дави на мене своїм животом. Бєса йди поганяй, бєса йди поганяй, терористів іди поганяй. Терористів іди ганяй, а не ляшка. Герой великий. Я кажу, йди терористів ганяй, подонок. Іди терористів ганяй. Якщо ти герой, іди ганяй терористів. Шановні журналісти, оце отакі мордаті, пузаті, ні разу не були на Донбасі, нічим не допомагає. Знаю, знаю, знаю. О, бачите? Оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється, як він висловлюється, ти франківця може висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Він герой. Давити, душити ляшка, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий дави мордати. Слухайте йти на Донбас, на Донбас, йди на Донбас, на Донбас, на Донбас, йди на Донбас. Що я? На камеру. Що я? Ніже, ніже, ніже, ніже, ніже, ніже, я розумію, для чого ви робите ці провокації на Донбасі. Що я можу на це сказати? Оце приклад для всієї. Е, я не знаю, що це за мордати. Е, Значить, я вам скажу, хто це такий. Хто? Це Олександр. Це Олександр Шевченко. Олександр нещодавно нещодавно обраний народним депутатом від Івано-Франківська, власник е, е, Буковель. Буковель, ви знаєте, хто не власник, а він е, розпорядник. Господар Буковель Коломойський. Оце вистава, яку зараз влаштував цей, е, ця особа. Це замовлення. Для того він показує, як він герой. Якщо він герой. Якщо він такий сильний, а ви бачите, що він сильний, йому не 18 років, у нього є досвід, очевидно, боротьби, бо вдарив добре, аж китається. Якщо він такий герой, то цей герой повинен бути на Донбасі, воювати з терористами. Я туди їжджу кожен тиждень. Оцей мортати позати не був ні разу. А махати кулаками е, е, у Верховній Раді для цього великого геройства не треба. А через що сталося сварка? Е, нічого він просто до мене підійшов і е, нічого знаю. Я ж вам сказав, це депутат від Коломойська. Це депутат від Коломойська. Тобто це я так претензії. Очевидно, ті претензії, що я заявив, що Коломойський має повернути до бюджету півтора мільярди гривень, які він украв. То очевидно, я так розумію, цей удар е, кулаком в обличчя це вітання мені від Коломойського і від його е, посіпак, які погрожують мені вбивством.